Golden Arrows are proud to be part of the grandest ever Republic Day flypast in the 75th year of India's independence. I shall be leading the Vinash formation in which for the first time five Rafales will be flying in arrowhead formation over the Rajpath. परवाना कर हिसाब ले ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहाँ रह के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में जो Republic Day flypast, we will be starting on these wings and catching the Trishul. is a great pride to be contributing to the Azadi Ka Amrit Mahotsav. ये नया हिंदुस्तान है देश है मेरा मिट्टी मेरी माँ है मेरी जान है मेरी हाथ ना लगाना दूर हो जा साले माँ की तेरी ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा मेरी बात याद रखना दो ही तू पाएगा kind of adventure the kind of options that it gives it's a dream come true We made the nation proud.